un simulacro antes de zarpar para que todos sepamos ponernos al menos el salvavidas. Esperemos que no sea necesario utilizar nada de esto. Eso que sonó es el sonido de alarma. Son siete cortos y uno largo. Ese ruido no lo queremos volver a escuchar en todo el viaje. son el simulacro. Hicimos el simulacro aquí en el bar, antes de salvar, con los chalecos y bebidas. Esos son nuestros botes. Arriba. Según si hay suficientes para todos, pero por si le acaso cualquier cosa, Mau y yo vamos a salir corriendo y nos subimos al primero que veamos vacío. Eh, pues dijeron las instrucciones en italiano, francés, eh, chino, inglés, eh, alemán o no sé dónde, menos en español. O sea que los que nos vamos a quedar sin nosotros. Chao, son las 5 con 9 minutos y estamos ya zarpando. Ya se está alejando el barco. Eh, terminamos el simulacro, dijo el capitán, como pasamos el simulacro, dijo ya, ya podemos ir. Y pues ya, estamos listos para empezar el viaje a bordo de este barcote. No hay nadie para decirnos adiós, pero bueno. Adiós. Adiós, Shanghai. pieza de Shanghai. Adiós, Shanghai. ¿A quién van a encontrar primero? Alto chamarra. <laughs> Ay, pusieron la de... ¡Oh, yo, yo, yo! Ahí la lleva, ya casi nos vamos. Adiós, Shanghai. Ya todos se metieron. Y nada más queda la Maris y Mauro. Y Pavarotti. Ahí al fondo se ve la poli, la poli del mar. Entonces van a poner este, yo pienso positivo, porque es el mismo Sí, ahí esa es la de... ¿no es la de obra de Rainbow? Sí, sí es. Sí, sí te ponen musiquita para, para ambientar. Sí. Mm, hasta ahorita no. Estamos en la popa. En la popa. La proa está arriba. Venga, estamos para arriba. Creo que era en serio que Maris se va a dejar el chaleco todo el viaje. sigan <laughs> cerrando cuando yo me salve. <laughs> pues no se ve la ciudad de Shanghai. Por allá debe de estar. Ya llegamos hasta la parte de enfrente, la proa del barco. Bueno, este fue nuestro video de despedida. Ah, mira, vamos a ver los barcotes acá. Bueno, ya no se ven, está muy oscuro. Ok. Adiós. Está amaneciendo. Hola. Ya estamos aquí. 6.45 de la mañana. Eh, venimos a... Y si creía... Venimos a caminar. Que ya nos encontramos con un restaurante que tiene un buffet, ¿no? En el buffet hay Por todos este, lados hay barquitos.